nama saya Akla dari Gombak. Saya dah jadi regular Danny uh, since last year. Hari ini saya datang nak color. I Akla. I datang sini uh, buat rambut. So uh, ni result I. So I uh, thank you Denny for uh, for the color. I puas hati and I bagi 5 star.